どうもアメジンです今日の動画ですねあのゴミについてですゴミかはいねえアメジン自分のライフストーリーなんか時間がないわ とにかくアメリカのゴミ分別について話したいと思いますいや日本よりアメリカの方が面倒くさいと思いますなんかすごく大変ですほら見て僕はいろんなゴミを捨ててみます行ってきます 大変でしたはい嘘ついた <laughs> 実際にはねアメリカのゴミ分別はめっちゃ簡単です全部を同じゴミ箱に捨てられます同じゴミ箱に日本にいた時に本当に苦しみましたゴミ分別のおかげねまあそれについて動画をもう作りましたが ぜひぜひ見てみてくださいということで終わりたいと思いますチャンネル登録評価をお願いいたしますご視聴ありがとうございますはいバイバイピースカイです